қайырлы күн қымбатты ағайындар міне қазір ә, нұрсұлтан қаласында астананың ә, республиканың бас прокуратурасына келіп көптеген жаңағы заңды заңсыз әрекеттер жөнінде өзіміздің жаңағы ә, түсінбейтін басқа да жаңағы келіспейтін ә, сауалдарымызға сұрақтарымызға жауап алып шығып бара жатырмыз бұның да айтайын дегенім мынау біз әділетті қозғалыс қоғамдық бірлестігі астана қаласынан қаптар бөліміне тайшықова бақытжан қысы мен сұлтан қарашаның аяғында белгілі болғандай бүкіл қоғамды дүрліктірген төле би ауданы түркістан облысының жаңағы жалған дипломмен яғни оқымаған деп айтуға болады оқмаған білім бөлімін басқарып отырған азаматша аманова роза сәрсенбек қызы жөнінде иә үлкен жаңағы қоғамдық резонанс туындады оның сонша қатты дүрбелеңге түсуіне себеп болған ол кездегі жаңағы осы жалған дипломды оның оқымағандығын әшкерелеген жаңағы белгілі журналист сол жергілікті газеттің бас редакторы зерттеп зерделеп соны айқындаған шындығы үшін қудаланып қуып үйінің э, жаңағы үй қамақта отыруы ә, сосын жаңағы соттың э, қысымымен ә, жергілікті әкімдердің қысымымен көрген жаңағы өзінің сондай жағдайлары жөнінде бәрін жариялап айнала сондай бір туындаған енді бас прокуратураға келіп сосын енді бүгінгі деңгейін дәрежесін біз енді оны қалдырмаймыз ғой ол алты ай бұрын басталған бізбен осы біздің әрекетімізбен ютуб арнасы қазақ қызы каналының ютуб каналының қазақ қызы арнасымен сондай көптеген қоғамда дүрбелеңге жаңағы пікірге қатты арқау болған тақырыптың ол енді әрине біз ол жөнінде қанша көтерсек те барсақ та жергілікті әкімдердің алдына барсақ та облыстық әкімдіктерге құзырлы органдарға прокуратурасына басқа қай жерге барсақ та жаңағы не таппадық қолдау таппадық сол себепті бізге осы жоғарғы бас прокуратураға дейін депутаттарға дейін шығуға мәжбүр болдық ондағы себебіміз жаңағы бұны енді аяқсыз қалдырмаймыз себебі бұл жерде келешек болашақ ұрпақ тағдыры анау қаншама қудаланып жатқан өзіміз көзіміз көріп жаңағы бәріне куә болған бүкіл анау журналистік төртінші биліктің өкілінің сондай қысым қыспаққа ұшырауы бізді бейжай қалдыра алмады сол себепті біз оны әрі қарай жалғастыруын осы астана қаласына келіп депутаттың қабылдауына кіріп Э, бас прокуратураға ұлттық қауіпсіздік комитетінің қоғамдық қабылдау бөліміне бәріне кіріп осы жөнінде құлағдар етіп өзіміз бұны назардан тыс қалдырмадық енді әлі де бүгін осы қолымызда бас прокуратураның жаңағы сілтемесі бардың сол жақта тиісті атқарушы биліктер э, жергілікті акимат э, облыстық акимат орындауға тиісті іс шаралар сол жөнінде сәбитов мырза зам әкім облыстың замәкімекен орынбасары содан осыдан жиырма төртінші мамыр сәуір күні жауап хат келген алтыншы сәуір күні біз бұл істі жаңағы сотқа өткіздік сотқа өткіздік түркістан қаласының сотына деп сол жерде бұл сондай бір сұрақ туындады қалай ол түркістан қаласының соты бұл енді төле би ауданына байланысты төле бидің жаңағы несі білім бөлімі болып деген сияқты біраз өзіміздің ішімізде сондай бір пікірлер туындады соны бүгін енді әлі де бір ай көлемінде уақыт өтті ғой қалай болды екен деп әзірше жаңағы анау сот кабинетінен көріп отырғанымыздай бұл әлі жолда ешкімнің қарауында емес бірақ 29 тоғызыншы сәуір күні жиырма тоғызыншы сәуір күні мен мынау қоғам әдейі біліп отырсын деп әдейі айтып жатырмын бұл істің жаңағы қазіргі бет алып бағытын біз енді бұны аяқсыз қалдырмайтынымыз белгілі ғой енді жиырма тоғызыншы сәуір күні тоғаева деген азаматтық сот сот жаңағы бұл істі өзінің өндірісіне алғанда қарап өзінің ұйғарымымен төле би аудандық сотына жіберген азаматтық іс ондағы оның негізі жаңағы түркістан облысы әлеуеттік жаңағы адами даму басқармасының өздерінің жаңағы кішігірім отырыс келісіммен сол кадр бөлімі дейді тағы басқа бір алты жеті тағы қосымша бір комиссиясының ұйғарымымен бұларды сотқа бергенде жаңағы мына дипломды заңсыз деп тану жөніндегі берілгендіктен бұны азаматтық іс біз жөндеп тіркеп сол жиырма тоғызыншы сәуір күнгі шешіммен неге жіберген екен жаңағы төле би ауданына сонымен бүгінгі бүгінге тіпті белгілі болғаны біздің жаңағы хаттардың ішінде жатып қалғандығы оның бәрінің белгілі өзінің заңға заң аясында белгілі уақытта жауап беру керектігін қадағалау барысында біздің бүгінгі осы бас прокуратураға келуге мәжбүр болған жағдайымыз осы болады оны біз жаңа айттық бәрін анықтадық ә, енді бұл іс әлі ә, азаматтық іс тоғайыманың тоғаеваның деген судьяның түркістан облыстық соның ә, жаңағы судьяның ұйғарымымен төле би ауданына кетіп бара жатыр деп күтеміз енді бірақ төле би да әлі сондықтан аманова ханым өзінің жаңағы жалған дипломмен жалғанды жалпағынан басып ә, жаңағы өзі жаңағы ә, сол күйінде ә, ержановтың судья ержанов жалған шешіммен қызмет сол жалғанды жалпағынан басып жалғастырып жатыр деп күтеміз ағайындар бірақ біз назарда тыс қалдырмаймыз бұл азаматтық іспен оның мойындағандығын ол бізге келген жауаптың бәрінде де жаңағы айтылған ана білім сапасын қадағалау ол дипломның жалғандығы ол уже түгел әшкереленген журналистпен де басқа да құзырлы басқа да мекемелермен бірақ тек қана жаңағы ұйлығып мен солай айтамын әлгі жеңіштен жалғасып деген өте сыпайы сыбайластар деген деді ол да бұдан одан асып кеткен жағдайда менің үлкен ә, жасыма лайықты менің пайдаланатын өзімнің бір өзімнің жеке сөзім бар ұйлық ұйлыққандар ұйлығып отыр иә жарайды ә, әр нәрсенің шегі бар біз сол шегіне аяғына жетпей күні оның қанша қылмыстар істелініп жатыр осы жаққа біз осы қазір президент әкімшілігінің аппаратына келген кімнің бауыржан омарбековтың да қабылдауында кімде біз болмадық бәрі жаңағы шала сауатты әкімдер бірін бірі жаба шіркеп тек қана жаңағы ержановтың шешімін жалған шешімін соны бетті ұстап соттың шешімі бар ғой деп сонымен бүркеніп отыр абыройын қанша уақытқа дейін жабатыны ол енді заңға белгілі заң сөйлесін құжат сөйлесін адамның айтқанының бәрі бола бермейді біздің қолымызда құжат бар ә, мінекей ә, қадағалайтын генеральный прокуратурасы қазақстан республикасының бас прокуратурасы дейді иә сондықтан біз сол заң аясында қызметімізді осы жұмыстарымызды әрі қарай жалғастыра береміз сіздермен біз бірге болған бақыт желідеміз қайшықова әдет болғанбыз және мен әлсұлтанова астана қаласы жиырма бірі жиырмасыншы мамыр қоштаспаймыз сау болыңыздар